Всім привіт! З вами знову Артур. Ви знову на каналі Життя очима українця. І зараз я знаходжуся в Львові для того, щоб задати львів'янам декілька питань. І останнє, що я запитав, це що б ви хотіли передати тим людям, які живуть на Донбасі. Ну, щось таке конкретно сказати не можу. Моя думка є така, що вони неправильно вважають, вони їх підтримують. Нічого нічого доброго, ну типу зараз, якщо не підтримує ДНР, ЛНР, для них нічого доброго нема. Перше, їсти вони ну, харчі. Харчі в них не надходять, їм важко зараз. Моя думка, якщо б вони були зараз за Україну, скажімо так, то їм було б легше. Що б я хотів передати. Ми ж всі живемо в одній державі. Я, що вони не хочуть війни, що ми не хочемо війни, бо ми всі в одній державі. Просто не треба іти за тими, хто вам дуже багато обіцяє. Дуже багато обіцяє. А ті обіцянки, я дивлюся, що е, люди, які е, дійсно звітом зі Сходу, вони переживають зараз і живуть гірше, ніж ми трошки тут. Мені шкода тих людей, що залишились без крові, без нічого. Бачите, не говорити нормально. Може, у вас є якісь знайомі звідти? Ні, знайомих нема. Але я от тут з мамами говорила, то то просто жах. Люди приїхали, ніяких грошей їм не дають, роботи нема, нічого нема. Там, там таке мародерство робиться, і не знаєш, чи то росіяни, чи то наші, чи, чи ті, чи другі. Там, там жах, що робиться, знаєте. Мені просто шкода людей на що б ви хотіли їм е, передати? От тим люди, які от представте, що я, наприклад, да, з Донецька. Що, от, що б ви мені хотіли сказати? Ну, щоб трималися, я не знаю. Вірити нашій державі не можна. Е, Мені шкода навіть тих наших військових, яких туди посилають, тому що діти гинуть просто. Вони без чоботів, без одягу, без оружия, без нічого просто знаю багато знайомих, що там були, приїжджали. Ну то жах. Ну я не знаю. Воювати то не вихід. Я навіть не знаю. Ну, шкода люди, шкода. Треба, щоб держава якось е, вирішувала то питання, допомагала їм. Я навіть не знаю, що їм порадити. Ну, в такій ситуації, ну то просто жах. Тим, що підтримують, нічого не хотів би сказати, тим, що що залишилися і не знають, що робити, хай ну я думаю, що хай їдуть в Україну, не знаю. Питання дуже цікаве, я навіть зараз задумався над тим, як на нього відповісти. Е, питання в тому, що кого туди відселювали, кого направляли в Донецьк і Луганськ. Тих, які не мали зацепки, зачеплення в тому житті ну, най, найтемніші маси, які йшли на шахту працювати, бо там заробляли трохи, а в Росії вони того не мали. Я зараз не можу сказати, що там таке є. Я зустрічаюся з людьми, які вертаються звітом, то. і кажуть, що там є розумні. Але мене дуже дивує. Мене дивує Одеса, мене дивує Харків. Погляньте ну, вечірні інформації. Ви хочете такого самого себе? Не хочете. Я, наприклад, не хочу цього Львова. Цікаве питання ще й в тому плані, що що їм можна побажати, чи, чи що би я їм сказав. так? Я прожив 72 роки. І тільки в 70 почав курити. Випивати почав в 71. Сьогодні випив 50 грам горілки з коліна. Я їм побажав того, що я маю зараз. Я маю здоров'я, я маю добре життя дивлячись на це, що скидує основну масу своїх грошей на, то, на ці питання, щоб вони так могли жити, як я зараз. Нехай не бігають по закоулках, нехай подивиться, ми в Львові живемо. Бандерстан є цивілізована держава. ДНР, ЛНР ні в якому разі. Агресор, я дуже сподіваюся, що це скоро закінчиться. Я Ну а для вас це також українці, які просто під е, впливом Росії, чи це просто хто вони для вас? ДНР і ЛНР. Ну, Частина це є агресори з Росії, тобто це російські військові. А частина також я чула, туди перейшли частина людей, які проживали в Донецьку, в Луганську. Тобто ті люди, які підтримують Росію. Ну, А що з ними робити? Що б ви хотіли їм сказати? Я хотіла би їм сказати, нехай вони повертаються до тієї держави, в якій вони хочуть проживати. Якщо вони захищають Росію, нехай їдуть туди. Все ж таки Донецьк і Луганськ це завжди була, це завжди були українські землі, тому їм тут робити немає чого. Звідси з голову. і підтримайте нас, будь ласка. Все. Постскриптум. Тільки що ви почули думки львів'ян щодо ситуації на сході України. І зараз я хочу попросити вас коментарях написати, незалежно від вашої думки, якихось образ. Не хочу, щоб ви ставили купу дизлайків до цього відео. Я хочу зараз попросити вас, щоб ви разом зі мною пошукали вихід з цієї ситуації і щоб на українській землі знову був мир. Ось так. Па-па.